दोस्तों सचल चैनल आप सबका देखिए विष कल्याण विष कल्याण की भावना क्या होती है जैसे हम विश्व के हित के लिए सोचें मर मिटे और विश्व के लिए लड़ें कि दूसरे पर हमारा ये विश्व में हमारा कल्याण सबका कल्याण हो और एक दूसरे की तरफ एक दूसरे के लिए अच्छी भावना रखी है सकारात्मक ऊर्जा है इस तरह से सिद्धांतों में रहकर भी हम एक सर्वलौकिक भरपूर्ण कल्याण के लिए हैं चारों वेद सर्व विश्व के जगत के कल्याण के लिए आकार है वेद में भी वेद और ईश्वर शक्ति होने के कारण ऊर्जा सत्य और माना जाता है इसलिए हम अपने हित की भावना और दूसरे के हित की भावना के लिए सोचें विश्व कल्याण के लिए मर उठे विश्व के लिए अपना जान के निचावर करते रहें कहते हैं हमें संसार में सोने की चिड़िया थी तो हमारे सोने की चिड़िया में रहकर ये मनुष्य मनुष्य की चिड़िया बिना है जानवरों की चिड़िया बन चुकी है इसलिए हमारा ये जो विश्व के कल्याण के लिए शांति रखें पवित्रता बनाए रखें एक दूसरे की सद्भावना रखें अगर आप दूसरों से नहीं शिक्षा आपके पास नहीं है तो बड़ों से शिक्षा ले सकते हैं जिससे आपका जिसका मन करता है इसलिए विश्व के लिए हित के लिए हम संसार में भगवान ने हनम जन्म दिया है हमें मानुष का चोला मिला है इस प्रकार से अध्ययन की में भी वेद में भी प्रभाव से समाज में नैतिकता में पवित्रता के लिए भी विद्यमान है इनको हम ग्रंथ के कारण भी उन में नारदा तक्षशिला तट पर मत विश्व शिला पर जैसे विश्वविद्यालय में विद्या अर्जुन के लिए भी आते थे और जाते थे इसलिए वो दूर होते रह जा रहे थे और जिन खजाना में मौजूद है इसलिए वेदों में परंपरा समाज है कि पुनः जगत करने का प्रयास करना चाहिए ग्रंथों को बचाए रखना चाहिए कहते हैं वेदों में पवित्र जान भी उनके अनुसार हम प्रयास करें आज करें दुनिया में कर भी एक दूसरे को ना बढ़ें हिस्स न करें वैर भेदभाव ना करें इस प्रकार से हम अपने विश्व कल्याण के लिए सोचें और विश्व कल्याण की तो विश्व कल्याण की भावना हमने आपको समझाया पढ़ के सुनाया भी अगर ये आपकी विश्व के कल्याण की भावना का पाठ अच्छा लगा तो लाइक करें मेरे